争いはなぜなくならないのでしょう Get ready for the next battle! Section 8! New Challenger! お見せします まさか生きていたのかカスヤさん もろもろのままことつ罪汚れ清めましょうあなたの孤独に私は寄り添いたい